Keyiften sanki altını pari Ölümde şimdi bafis gibi peş bu gari Elimde b***a paket bu marat bana fi Bu hak et bir tatil malı hayatlar hali Keyiften sanki altını pari Ölümde şimdi bafis gibi peş bu gari Elimde b***a paket bu marat bana fi Keyiften sanki altına pari Ölümde şimdi bafis gibi peş bu gari Elimde b***a paket bu marat katil olmalı hayatlar halim Keyifler etmez sanki altına kuhare Önüm dışında bahfis gibi peşin gari. Elimde bunca paket umarım kalafil Bu hakim. bir tatil olmalı hayatlar halim Aldı sürt dumanı benimde tüm karanlığımdan el Benimle ol hadi sür büyük bir keyif süz Seni hayalimi süz kafamda maksimum üç fazla olma bir düş Egonla savaş vermek temelde olmalı bir sürme Suçlusun arsız olduğundan mı yaptık hep üstüne Uzaktan ya bakar bize bu fırtına güç İçimde olmasın kuş karşımda olma bir üzgün Her günlerde her günlerde bir sabahlar Ben hakikaten biraz ettim uç yalanlar Nasıl ettim işim olma ben resmettim ya Ne gördük ki daha değil olmalı hata değil Keyiften sanki altının hali Yükselttim sanki altını Vakit ve tatil malı hayatlar alim hey. Ölümdür ofis gibi peşin bu gani Keyiften sanki altına hali Ölümdür bu kare Elinde bıçta paket Bunlar atık parafif Bu hakim bir tatil Malı hayatlar verdim Keyiften ne sanki Altınım pare Önümde şimdi bafis gibi peşin bogari, gari Elinde bıçta paket Bunlar atık parafif Bu hakim bir tatil Malı hayatlar verdim